¿Te gusté otra vez? No. Dale, todo, toca, toca, toca. <laughs> Eres un huevón, Eh, morí. Ah, ya sé qué quieres hacer, ya. ¿Puedes buscarte acá? ¿Dónde coges? <laughs> Gracias, huevo. Ayuda. ¿En dónde? Palacio, Palacio está la bomba. <laughs> <laughs> si quieres abrir cajas y obtener skins de forma totalmente gratis, te recomiendo descargar Go Cases. Esta aplicación te permite obtener monedas, las cuales podrás ser canjeadas por skins o cajas dependiendo de su valor. Puedes obtener ya sean skins baratas o hasta incluso agentes, guantes y cuchillos. Todos los días serás premiado con monedas gratis. Además puedes ganar monedas extra completando encuestas o usando las aplicaciones que te sugiera Cases. Recuerda que es gratis, por lo que no debes invertir nada de dinero. Solo tiempo. Yo probé la aplicación durante un par de semanas y obtuve esta OP exoesqueleto totalmente gratis. Un bot te manda la oferta de intercambio a tu cuenta de Steam y tú la aceptas. Y si utilizas mi código de referencia, el cual está en la descripción de este video, obtendrás tus primeras 20 monedas como regalo. ¿Qué esperas? Descarga Go Cases. ¡Ah! A la moza y mir, a también. ¡No! no. no Sí, pero, o sea, ah, Por eso. Muy bien. ¡Oh! Reportado. Último menos 160. Reportado por acaso No, no, no, reportado, reportado, reportado. Misa, es la del cuchillo en ducto. Eso. se me mete en la cara, weón, se ve un pendejo. Justo cuando lo veo, ¡pum! disparo. Voy, lo hundo. Ahí voy, voy. Yo voy por la bomba. Está en puente, en puente. Por tu lado. Son dos, son dos, son dos. Está buscando. basura! ¡Nice! <laughs> Mire, me iban a faquear, ¿ah? Me iban a faquear, bro. <laughs> <laughs> Último fuera. main. raining. No! Apaigan, Douglas, no son imbéciles. <laughs> Mierda. Por abajo, ¿eh? Suicida. dos tagueados en la Dos tagueados y no me los ponen <laughs> no, puede ser, no. Te falló todo, weón. <laughs>